Halo semua, kembali lagi di Explore Your Beauty with Purbasari. Video sebelumnya kalian sudah melihat bagaimana cara membeli produk kan? Nah, sekarang aku dapat tantangan untuk make up no mirror dengan semua make up yang ada. Oh iya, kacanya harus dibuang nih. Ready, set, go! Gimana? Cantik kan?